Fel doctor plant a phobl ifanc, y peth pwysig i fi yw sicrhau bod gan bob plentyn y iechyd a lles gorau posibl. Dylen nhw fod ar hawl i gael eu hamddiffyn o bob math o drais. Mae hyn yn cynnwys cosb corfforol yn y cartref. Yn anffodus, yn fy ngwaith, rwy yn gweld cleisiau marciau sydd wedi cael eu achosi gan smacio. Er bod rhai rhieni yn smacio'u plentyn yn meddwl y bydd yn gwella ei ymddygiad, Mae astudiaeth fawr ddiweddar wedi dangos nad yw hyn yn wir. Dangosodd yr astudiaeth nad yw cosbi plant yn gorfforol yn effeithiol, ac i ddweud y gwir mae'n gwneud yr ymddygiad yn wath. Nid yw'n bosibl dweud bod unrhyw math o gosb gorfforol yn hollol saff, a gall y sefyllfa fynd allan o reolaeth yn gyflym ac yn anfwriadol. Yn aml rwy'n clywed nad smacio ddim niwed i fi, ond ydy hwnna ddim yn neud yn iawn. Dydy smacio plentyn byth yn rhesymol a does byth esgus dros wneud hynny. Dylen ni fod yn arwain drwy esiampl ac mae taro rhywun yn ymosodiad beth bynnag ei oedran. Rwy'n falch bod y gyfraith yn newid yng Nghymru gan ei bod yn rhoi'r un amddiffyniad i blant ac i oedolion.